तेरी मिट्टी जज्बात से जुड़ी है और मेरी अकल पानी से तू जान दे सकता है मैं जान ले सकता हूं मतलब तुम पागल हो हर मराठा पागल है स्वराज का शिवाजी राजे का भगवे का जिस तरह मिट्टी के हर कण में पहाड़ होता है हर बीज में एक जंगल हर तलवार में एक सेना उसी तरह हर एक मराठा में छुपा है लाख मराठा